ब्याक माई युट्युब च्यानल तपाईँहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा र तपाईँहरूको सानो जमिनले आज नयाँ इन्फर्मेसन लिएर आइसकेको छु एटिएम कार्डको बारेमा र तपाईँहरूलाई एटिएम कार्डको बारेमा धेरै नै चाहनुहुन्छ नयाँ इन्फर्मेसन लिन चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि यो भिडियो हेरेर हेरेर तपाईँहरूलाई ठुलो काम लाग्न सक्छ र एटिएम एटिएमबाट पैसा निकाल्दा किन रद्द भन्छ किन एटिएमबाट पैसा निकाल्दा विभिन्न प्रकारको समस्याहरू देखाउँछ र एउटा ब्रान्चबाट अर्को ब्रान्चमा एटिएम अर्जेन्ट रूपमा पैसा निकाल्दा आफ्नो खातामा पैसा छ तर पैसा ननिक्लिने कारण किन र एटिएम किन अड्किन्छ त्यसको बारेमा तपाईँहरूलाई म भन्न आइसकेको छु र तपाईँहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र तपाईँहरूले वर्षौँसम्म एटिएम कार्ड आफ्नो पर्समा राखिरहन्छ र चाहिने बेला पैसा निकाल्नुहुन्छ र किन त्यो गर्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई थाहा छ तपाईँहरूलाई एउटा कुरा थाहा छैन कि तपाईँहरूको एटिएम सफा राख्नुपर्छ हाम्रो प पर्समा राख्दा हामी हिँड्दा खाँदा डुल्दा हिँड्दा पसिना हुन्छ पसिना आउँछ पसिना आएपछि पर्समा पनि हाम्रो मनी पकेटमा पनि पसिना गइरहेको हुन्छ त्यस अर्थात् यसमा नै ट्रान्सफर भइरहेको हुन्छ पसिना त्यसै कारण यसमा यसमा सबै डस्ट गइरहेको हुन्छ फोहोर गइरहेको हुन्छ हामीले राम्रोसँग तपाईँको स्टेप वान तपाईँहरूलाई म स्टेप वान भन्न गइरहेको छु स्टेप वानमा तपाईँहरूको सफा हेङ्की छ भने यो कालो लाइनलाई राम्रोसँग पुस्नुहोस् अनि त्यस अर्थ यो येल्लो कलर एन्ड व्हाइट कलरलाई राम्रोसँग हेङ्कीले पुस्नुहोस् हेङ्कीले पुस्नुहोस् अनि त्यस अर्थ यो आइरन कलर छ नि यो आइरन कलरलाई राम्रोसँग पुस्नुहोस् राम्रोसँग पुसेपछि लगभग राम्रो हुन्छ एटिएम र अर्थ अर्को एउटा ब्रान्चबाट अर्को ब्रान्चमा पैसा निकाल्दा किन एटिएम अड्किन्छ किन किन चाहिँ हामीले इमर्जेन्सी टाइममा दुःख पाइरहेको हुन्छ अब यसले राम्रोसँग पुस्नुहोस् यो कोडलाई एकदम यो कोड हो यो ब्याङ्क यो ब्याङ्कको यो ब्याङ्कको ब्रान्चको एटिएम कार्ड रहेछ भनेर उनीहरूले थाहा भएर मात्रै दिन्छ पैसा त्यहाँ अटोमेटिक मेसिनलाई थाहा हुन्छ यो ब्याङ्कको ब्याङ्क रहेछ नत्र भने यो किन चाहिँ एटिएम अड्किन्छ थाहा छ तपाईँहरूलाई यहाँको कोड हुन्छ त्यो कोड चाहिँ राम्रोसँग पुस्नुपर्छ यहाँ धुलो गइसकेको हुन्छ धुलो गइसकेपछि एटिएमले अड्काइदिने काम गर्छ यसलाई पनि राम्रोसँग पुस्नुहोस् राम्रो हेङ्कीले राम्रो हेङ्कीले सफासँग राम्रो रुमाल सफा रुमालले राम्रोसँग पुसिसकेपछि तपाईँको एटिएम सफा हुन्छ महिनामा एकचोटि तपाईँले एटिएम कार्डलाई सफा हेङ्कीले पुसेर क्लिन गरेर राख्नुहोस् यद्यपि तपाईँहरूको एटिएम सधैँ सफा हुन्छ र ब्याङ्कमा पैसा ब्याङ्कमा फोन गरिरहनु पर्दैन ब्याङ्कमा आफू आफ्नो टाइम पनि सुरक्षित भयो र आफ्नो टाइमलाई पनि रनिङ गर्न सक्यो र एउटा कुरो एटिएम आफ्नो ब्रान्चबाट अर्को ब्रान्चमा अड्किसकेपछि त्यो आफ्नो ब्रान्चमा गएर एउटा एप्लिकेसन लेटर लिएर अर्को ब्रान्चमा जानुभन्दा यो ट्रिक चाहिँ तपाईँहरूलाई एकदमै काम लाग्छ त्यो किन यस्तो भइरहने होइन किन यस्तो भइरहने किन चाहिँ दुःख पाइरहने इमर्जेन्सी टाइममा पैसा निकाल्न गइरहेको हुन्छ यस्तो घटना किन घटाउने यो इन्फर्मेसन तपाईँहरूलाई एकदमै काम लाग्छ र यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला हेरिसक्नुभयो होला र तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद यस्तै इन्फर्मेसनहरू तपाईँहरूको सामु लिएर आउनेछु फेरि अर्कोपल्ट बाबाई!